I never knew that you are crazy glue, my darling. And I'm stuck to you, but I'm cozy and I don't wanna wiggle Most megmutatom, hogyan tudsz a rajher levegőn száradó gyurmából gumibélyegzőket készíteni. Ez a gyurma nagyon rugalmasra szárad, egy csomagban 50 g van, amit most mutatok, az kb. a fele, mint ami eredetileg a csomagban volt. Ezt a gyurmát megtaláljátok szponzorunknál, a Csinálj ékszert webáruházban. Első lépésként a gyurmát kilapítom, majd egy szkálpi gyurma mintázót nyomok bele. Te bármilyen struktúrát, felületet használhatsz, amiben látsz fantáziát. Például faragott fafelület, érdes fal, növényi levelek, szárak, vagy bármi más, ami eszedbe jut. Esetleg készíthetsz neg negatív lenyomatot a már meglévő nyomdáidról is. A gyurmát hagytam egy napig száradni. Vízbázisú tintapárnával felviszem rá a festéket. A gyurma ugyan rugalmas, de nem tapadna hozzá az akrilblokkhoz, így csak a kezemmel nyomkodom rá a papírra. A nyomatok meglepően tiszták, várakozáson felüliek, sok lehetőség van az így készült nyomdákban. Használat után szappanos vízzel tisztítottam meg őket. Ettől kissé ragacsosak lettek, de száradás után visszanyerték nyomdázás előtti állagukat. Készíts te is ilyen nyomdákat, és ne felejtsd el megmutatni nekünk is! never knew that you are crazy glue, my darling. And I'm stuck to you, but I'm cozy and I don't wanna wiggle loose. I don't wanna wiggle loose.